Also mein persönliches Highlight war ganz klar die Kabine, der ergonomische Fahrersitz, die Joystick-Steuerung und dass die Maschine so unglaublich leise ist. Äh, das hat mich wirklich sehr